galit. Parang galit na rin ako. Ikaw, nakasirap na hirap. Walang tuhod. Ang cute yung maglakad. ko kaya. Pa- okay, eh, Siyempre, dun tayo sa ayan. <laughs> Walang pakialamanan. Tatawa-tawa ka eh. Wala. Gago ka pala eh. Ang ina ka, mag-aano ko eh. <laughs> Hindi, dito tayo kasi mag-swimming tayo. ginagawa mo lang damit to pagka nag-game ako? Yeah, yung itsura niya eh. Okay, balan. Bold ako mamaya. <laughs> sorry, sorry, sorry. Eh, di para saan to? Eh, syempre, ayun si May. Parang private boots. Oo, nakikita ko yung art beat, pero tinignan ko kung ano mas magandang tenga. Mamaya ka na. Oo nga eh. Uy, Sherwin. Oh, magandang gabi, Lawrence. Make Tifa. Ah. Sorry, no. I'm making a loli. <laughs> Sorry. <laughs> Lol, parang run online lang. I know. Underwear gaming muna. Oh, underwear gaming muna tayo. June's Folk, mas mataas lang yung MND. Oo. Oh, MND mind. Pero gusto ko black hair. Okay, fine. June's Folk. Tapos gawin natin siya matangkad. <laughs> Sorry. <laughs> okay, gawin natin sobrang liit. Ilang inches na yung 30 inches? 30 <laughs> Gusto ko yung tipong pwede mo kayo tago sa bag. Gusto ko, lakihan natin. Kasi wala nang bago. Gusto ko yun. So, pag binawasan, <laughs> eh, eh, hindi ko... Oh, ang ganda oh. Ganyan lang din, lumaki sa akin. From, <laughs> from grade school until college, ito na yun. Wee! Kung kita nyo man guys, yan na yun. Realistically, that's it. 100 large? That's mine. <laughs> Ay, nang sa taong. Hi, Aaron. Thank you for the like. Sorry. Gago ka ba? Ang cute nito. Gusto ko na itong hairstyle na to. Pero tingin pa tayo iba. tayo, wala tayong dugo. Hindi naman niya kailangan ng dugo. Parang pang mature kasi to eh. Mas cute to eh, pang bata. Chinese loli. Ayoko nang masyadong well-kept. Gusto ko mukha tayo. Yan, twin tails. Wala bang mas OA na twin tails? So, so mas OA pa. Oo, chill ka, di ba? Binababa ko na. Etong backseat gamer ko eh. Eh, baka gusto mo dito na lang. Oo, cha. Ganto na. <laughs> eh, ito! Ayan, cutie patuti. FBI. <laughs> Or Ito. Basta na lang mukha tayong bata. Saktong gulo lang po ng buhok. Ano nga lang? Pwede ba itong paltan like later on the game? Ah, Oo, oh, yan na lang muna tayo. Tapos mamaya sa game, gugulin na natin yung buhok. Bad decisions, that's part of growing up. Ay. Pero ibang underwear game yan from other streamers. Oo. At least tayo in-game lang. lang. Sabi ko nga gusto ko black buhok eh. Tapos, gawin natin with uh, pinkish. Yan. Oh, ang cute. Oh. Face. Ayoko nang matapang. Gusto ko yung... Gusto ko yung... Yan. Cutie. Gusto ko yung tipo na paprotektahan mo. Enjoy na enjoy itong paggawa ng Hindi pumipigil. Walang makakaalam. Sims, is this your new game? Parang wala nagbabago sa... Ayun. Siyempre, lifestyle. Oo, oh, seryoso ako dito. Pipiliin ako. Ay, gusto ko blue eyes. Ay, hindi bulag. Ay, sorry. Mm. Ayan, malapit na tayo mabulag. itong eyebrows, talagang lahat kalahati lang. <laughs> Sorry. Huwag ka kang tumawa. <laughs> Kawawa naman tong batang to, kahit anong pinating ko pango. <laughs> Kakaiba sa side view. Parang yung boobs ko lang. Tapos <laughs> nagkarala siya, tigyawat sa ilo. Ito ano na nga lang. Mount. Uy, Final Fantasy, gandahan nyo naman yung ano, options nyo sa lalapit. Umay. Oh ano tayo pa sa baliks. zoom in dito? Yun, meron na. Hoy. Yan na, yan na talaga? Yan na, yan na, yan na talaga tayo? Le, medicated come to see it. Grabe. Yan, yan na yung lip color. Parang, parang patay pa din. Pareho kaya yung dark. Ah, dark. Sorry, sorry, sorry. pero parang pangpatay kasi talaga. Ang tao ng tao, natatawa ako sa iyo eh. Bakit naglalagpog na mo? Ang taas siguro ng graphics niya. Baka may settings ka. Isave mo ang ah, pagkatapos. So ayan, pababa. Kasi ano tayo. Si ko may pagkakaiba yung ear size ha. Ah. Ay, shit! Eto humaba. <laughs> Shit! Lita natin. Parang naging mataray. Eh, kasi pataas eh. Oh, fine. Tanggalin na natin. Hindi ko sure kung ano yung nagbago. Ah, nagkaroon ng eye, ano? Eye shadow. Earrings yun. Hi, Bichan! I know. Eh, gusto ko nito. Tapos yung color niya, Pink. Hindi ko sure kung bakit pink, pero pink. Ay! Eto na lang! Tanggalin na natin yung tattoos. Ayan! Wait lang, meron pa ba? Uy, my heart. Uy, I can't decide. Pucha. Kit nung blush. Pero ang kit din nung heart. Ano pa, ano pa? I wonder if we're gonna drop the game soon. <laughs> After creating the character. Ah, uh, okay. Dito tayo sa White Freckles. Yung parang, ano tayo, min minomal tayo ng stars. <laughs> Hindi ko sure kung itadrop ko yung game after the, ano, chuchu. Pero, ano yung voice? Wait lang, na headphones. Yata may pagkakaiba yung mga voices, ah. Ay, ang cute. Medyo maganda to. Mm. Rico, Rico, Rico. Bakit? Ah, ang pas. Oh! Eto, brati. Ah. ah, oh, release. Oh! Ah, parang nag-spit yun, ah. Medyo mature. Mas mature. Mature. Okay, balik tayo siya. Baby. <coughs> Medyo cute yun too. Sobrang bratty ng 4. Okay. Ano mas maganda? Eto? Parang bata? Or etong ungol? Ay, naman sa akin. Parang talaga. Okay, okay. <laughs> naglalaro eh. Ay, kabastos na. Ah. Sige nga. Oo, oh, ito yung parang bata. Ah. Tapos ito yung umol. Oh. Ah. <laughs> Bakit ganun? Kasi galit ba yun? <laughs> Hindi ka sure. Yeah. <laughs> diba? Diba? Diba? It's not just me. Ano tayo? Sige na nga, itong bali na nga lang. Huwag natin naging ng kalumutan itong batang to. Baka tawagin ako ng FBI. Di much yung mature na voice. Oo nga eh. Five. Oh, ang pangat ang six ah. <laughs> Puta! Ito yung ano, natapos na. <laughs> Huwag na masyado sumigaw. Parang... Hindi masyado. Ang pangit. Sorry guys, pero bayan batas. Anong kawastusan to? Alam mo, masaya din siya. well, it's true na happy Ah! Okay, wait lang. Last, last, last na, last na. Okay. Woohoo! feeling ko type. Two ata yun. Ah, yung bata. Ay, shit. At ang cute nag-giggle. Pero nagmukha siyang demonyo. Hindi bagay. Hindi bagay. Hindi bagay demonyo. Di ba? okay, dito tayo. Doon tayo sa ten-ten ba yun? okay. Okay. Okay. Aha, aha. Aha, aha. Ano ba? Ay, ko. Sakit. Magkamanapak! Magkamanapak! Mm-hmm. Magkamanapak? Mm-hmm. Mhm. Mhm. Mhm. hmm Mm-hmm. Ito na nga lang. Mm-hmm. Ayaw one. Ah. Mm-hmm. Ay, eto. Medyo yung kakapasok lang. Oh, pakinggan mo to. <laughs> Pakinggan mo to. Bilisan mo naman. Sherwin, bichan ko nandiyan pa kayo. Tell me if I'm wrong. Correct me pala if I'm wrong, ha? Yung kapag kakasimula lang, ito yung una mong maririnig. Hmm? <laughs> Oo, oo, oo. Ah, ready ka na? Hmm? ito yung umpisa. Hmm? Ito yung umpisa pa lang, diba? Ito yung unang maririnig. Hmm? Ako si susunod. Yung four. Tingin ko po pabalik na yung lead. Ah, ah. Oo, ah. dun tayo sa one. I think okay na tayo. Medyo natawa na tayo dun sa mga boses. Okay na ba? Pwede na? Ah, pag Gago, para nga siyang maniga na binigyan ng buhay. Yeah. Fear. Ayan binibigyan ng basbas. Makakarinig ka, makakaramdam ka. Makakita ka. Ang cute ng steps niya, shit. Ang liit. Parang dala niya talaga yung buong katawan niya. Hindi naman sa street, wala na eh. I love it. Ayun o. Ayun o. Straight funny. Pucha. Oh, binigyan talaga ako ng basbas na mabuhay. Gagi. Ay, kalaban yun. Wala akong pake. Para akong binibigyan ng basbas na manika ka lang pero may buhay ka na. Oh. Galit yung manika. <laughs> Bakit mo ako binuhay? Ay, ano yan? Ayoko nang may headdress. Eh, yan yung ano mo eh. Di ba, hindi pwede palitan yun. Sobrang late pero yung, yung power mo eh, no? <laughs> Ang pangit. Pack size. Hindi kinakaya. Anong tawag? Snack size? Ano yun? Snack pack? <laughs> yung mga maliliit na snacks. Pack size. Puta. Y'all right, class? Bike ko bababa. Lala. Oh, manika. Love it! Ay, shit! Pedophile! <laughs> Mag-ingay. Ito yung unang ano natin. Unang babas no sa karakter natin. Oh, you were moaning in your sleep and sweating. Yeah. <laughs> umay ka, umay. May sounds ng ano. Squish! Squish! <laughs> Medyo wet. Nagpagdamot na hmm. Binabasa mo ba? Oo. Some are more sensitive to the stuff than others, see? <laughs> <laughs> oh, tama, tama. We don't need to fret though. You'll soon get used to it. <laughs> Where have I heard this before? Saan ko ba ito narinig? Ah. Oh. Bakit kami dalawa lang? Medyo nakakatakot to ah. <laughs> ah, nasa ship kayo. Oo oh, nga, alam ko, nakita ko naman. Gusto ko lang mag-comment na pedophile. Uy, meron pa. Oh, bata din. GG! <laughs> Pero naman kasi yan, mukhang hindi bata. Oh? Ang cute niya, shirt! Oh! Parang pwede mo ko na yung ulo. Hindi, ito yung pinaka-delete. Check mo yung buha. <laughs> pwede, pwede sila mahulog <laughs> ka. Oo oh, ano? Sorry, medyo meron tayong problema sa safety guys ng um, boat. <laughs> Entrance ko lang pala yun. no na ano ba? Hindi pa. Gusto ko lang din ng... Ah, pag sa normal na tao... Wait lang. Saan tayo na sa normal na tao? Ayan, yung ano. ano Mami! wait lang, wait lang. Gusto ko na doon sa under the skirt. <laughs> ah, ah, onti ah, pa. On, ah, yeah? oh, di ba? Tagong-tago tayo, guys. Parang natin sa TikTok yung doon sa wedding. Ang <laughs> may lumabas na lalaki doon sa... Hindi ko sure kung ano ginagawa ko dito, pero andito tayo, guys. Okay. Ay, wait, wait. Maghahanap ako mas magandang... May buntot. <laughs> may, may buntot. May, may buntot. Wait lang. Paano ba? Ayan. Mamaya ka, nangaano pa ako ng mga NPC eh. Yan! oh, hita! oh, sarap! Ay, joke lang. Halika na. Oh, land ho! <laughs> そうだよ